ッチンから行ってんだね、うん、キッチンだもんねキッチンの床から行ってんだ きますよいしょ攻めんだよなあの最近太ったからさ昔は細かったから楽だったけどさよいしょ いるのそこに <laughs> 帰ってきたよいしょ 乗り越えるのが大変なんで割っちゃうからさ体重かけるとキッチンかよいしょよいしょ、うん、そうだこみたいああああもうやんねえ もうやんねもういいああこけなっちゃったちょっとコンプレッサーで吹いてくるよ、うん ちょっとね 来たどんどん送って そのままホールドそのままホールドってかっこいいなはい かかるかなでも大丈夫かな引っ張れるうんそしたら、ね、どんどん引っ張っちゃってはいいいかなはいよはいオッケーオッケー牧場 養生テープベタベタ Oxi. どうの撮ってるの撮ってるのもう暗くなっちゃったね、でも電源切ってるからさブレーカーに落としてやるけどてる線嫌いなんだよちゃんと 今日バイクに出られるようにぐらいはしたいからさ 올게요 넣어요. 오케이, 음. 먹죠. ダメなんです、暑いかな暑い <laughs> 大丈夫ですまたね